Gürcüstan yerlisiyəm, Azəri millətiyəm Gəlsin sən sorağı, onlarla fəxr edirəm Gürcüstan yerlisiyəm, Azəri millətiyəm Gəlsin sən sorağı, onlarla fəxr edirəm Müzik Gürcüstan Millətim Azərbaycan Vətən mənə əzizdir Millətimə can qurban Vətənim Gürcüstan Millətim Azərbaycan Vətən mənə əzizdir Millətimə can qurban Gürcüstan yerlisiyəm Azəri millətiyəm Gəlsin sən sorağı Onlarla fəxr edirəm Gürcüstan yerlisiyəm Azəri millətiyəm Gəlsin sən sorağı Adımız sanımız var Tiflis'te Borçalı'da Dostlarımız her yanda Yayılıp bu diyarda Adımız sanımız var Tiflis'te Borçalı'da Tiflis'te Borçalı'da Gürcistan yerlisiyem Azeri milletiyem Gelsin sen sorağı Onlarla fəxredirəm Gürcistan yerlisiyem Azeri millətiyəm Gəlsin sen sorağı Onlarla fəxredirəm Müzik Almışam atsanımı Portalda boyatmışam Gəzmişəm hər yanını Bu vətəndə böyümüşəm Almışam atsanımı Portalda boyatmışam Gəzmişəm hər yanını Gəzmişəm hər yanını Gürcüstan yerlisi millətiyəm Gəlsin səs sorağı Onlarla fəxr edirəm Gürcüstan yerlisiyəm Hazəri millətiyəm Gəlsin səs sorağı Onlarla fəxr edirəm Gürcüstan yerlisiyəm